حملة التوعية بسرطان الثدي واللي مقدمة لكم من مختبر العناية الطبي ولغاية 30 11 بنقدم لكم فحص لمحدد سرطان الثدي من عينة دم ب 150 درهم فقط وبتاخذي نتائجك إن شاء الله في نفس اليوم ما تترددي ودائما شيكي على المحددات السرطانية وخصوصا إذا كنت فوق سن الأربعين أو إذا عندكم تاريخ مرضي بالعائلة